Euh. Allez-vous Bougez votre les pieds. Pouvons-nous nous arrêter, ici Non, nous allons compléter cette tour. Oh, c'est bon. Je suis fatigué. C'est bon. Il s'agit d'obtenir plus de la force. En plus, ce n'est que 3 km pour nous courir. Ça ira. Non Zout Vous vraiment savez mon Il est très santé. Et ton faux faux. C'est bonne idée, comment c'est vous Arrêtez-vous Tout le fait les clans. Les enfants, si vous ne ferez pas ce que je voudrais de faire, je vous flanque vous fesses dont vous souvendriez vous n'avez pas le droit. Il n'y a que mon papa, maman, tonton et pépé qui ont le droit de m'en donner des fessées. Qui m'a empêché?